сайн байцгаана уу намайг Сэлэнгэ гэдэг. А миний хувьд Монголоос ирсэн байгаад а миний хувьд бол яг 13 тагаас ахиж цаг өрмөссөн. Тэгээд тайзан дээр одоо фэшн шоунд оролцохоос гадна зураг авалтуудад маш их оролцдог. За энэ оюуд бол ерөөхдөө бол нүүрэн дээр бол маш их одоо юу гэдэг мейкапаар миний хамрыг сүүдэр тавьдаг. Аль эсвэл зураг авалт болсны дараагаар фотошоп фотошоп хийдэг ч юм уу те. Ерөөхдөө яг багасаас бодож илээсэн л да. Ер нь бол нүрийн хэлбэрдээ хамрандаа ер нь их жоохон дургүй байсан. Тэгээд нүүрний хэлбэр яг зургнууд модулуудыг хараад хахад нүүрний хэлбэрийн хамгийн гоё одоо төгс илэрхийлэл бол бас хамрын хэлбэр аягүй чухал байдаг. Тэгээд ер нь бол хамрынхаа хэлбэрийг засуулахаар шийдсэн. Солонгос улс одоо яг одоо пластик имс заслаар бол дэлхийд номер 1-т ордогч. Тэгээд вүнжин имлэг бол тэр дундаа солонгосын маш олон алдартай жүжигчид, дуучид бас одоод нь хурж ирж үйлчлүүлгийг бол яг өөрсдийн сайтаас нь харсан. Тэгээд бас энэ имлэгтээ найз маань зөвлөсөн байгаа. Тэгээд хурж ирээд уулзахад бол миний хүлээжсэн хүлээлтээс илүү давсан тийм үйлчлэгээ байлаа. Миний бодож ирснээс илүү үнэхээр хамгийн гол зүйл маань юу вэ гэхээр яг энэ салбартаа одоо тэргүүлэгч тэгээд мэрэгшсэн эмчнэр байгаа нь бол миний одоо надад бол ямар ч гайхаа айцтай байхгүй одоо сэтгэл дүүрэн байна. Аа миний хувьд бол ерөөхдөө яг хөөхөн царайлаг гэхээс илүүтэй ерөөхдөө ийм өвөрмөц төрхөнд дуртай. Тэгээ би өөрөө ч гэсэн яг миний шанаа ч юм уу тэгээ ерөөхдөө нүүрний хэлбэр маань өвөрмцэдэг. Яг энэ төр төрхийг маань тодтгосон. Аа илүү гоё харагдуулсан байх бах гэж найдаж байна. Удахгүй тэгээд шин төр төрхтэйгээр эргээд олцгаая. Аа хавлаа хэлгснээс хойш одоо яг 5 сар өнгөрсөн байна. 5 сарын хугацаа бол маш хурдан өнгөрсөн байна. За миний хувьд гэх юм бол хөхний хагалгаа, хамар өндөрсгөх хагалгаа, мөн нүдний урагшаа хоошо сэтгэлд илгүүлсэн байгаа. Хагалгааны үр дүн бол маш хурдан харагдсан. Ер нь бол миний эдгэрэлт бол маш хурдан байсан. Ер нь 14 хоногийн дараа гэхэд бол айгүй го ямар нэгэн юм хийлгсэн гэж харагдааргүй. За миний хувьд бол тэгж бүр маш сүртэй тэгж хагалгаа хийлгээгүй. Яг өөртөө тохирсон баг зэргийн хэмжээний өөрчлөлт гаргасан. Энэ бол одоо юу гэдэг нь манай найзууд болоод ер нь 90 төрний хүмүүс маань намайг хэлж байгаа нь юу вэ гэхээр яг яасан мэддэхгүй. Гэтэ айгүй гоё сэрэгцэн харагдаад байна гэх. Яг тэр бол камер дээр бол яг илүү тод харагдчихсан. Илүү золбоолог, илүү одоо эрч хүчтэй те илүү хөөрхөн яг тэр төрхтөрхийн мань бол илүү одоо яг мэсгэлийн дараа тодруулж өгсөн. Гэхдээ яг мэсгэлийн дараагаар бол одоо зураг авалт маань бол илүү одоо өшөө илүү хувирал сайтай болох чинь. А дээрэс нь хувь хүн дотоод хүмүүсээ өөр өөртөө илүү сэтгэл хангалуун болох те аа тэгээд яг одоо ингээд өмнөх царайгаа ингээд бодохоор өөдөө тийм өдөртэй байсан юм санагдаж байна л да. Тэгэхдээ яг мэтсэл хийлгэснээс хойш одоо 5 сарын хугацаанд хэдийгээр өнгөрсөн ч гэсэн миний хувьд анханасаа л яг миний яг үнэхээр дүр төрхмөн ийм байсан мэт ийм гоё төрөлхийн мэт мэтсэлийн үр дүн гарсанд бол миний хувьд маш их баяртай байгаа. Монголд юу дээ нэг хүн одоо ингээл давхраа хийлэх ч юм уу эсвэл олонний танил хүн өөрчлөлт хийгээд гараад ирэхэд тэрнийг дийлэнх нь эсэргүүцдэг ч юм уу эсвэл одоо муухай анч гэдэг юм уу тэг яг нэг нийгмээрээ энийг хүлээж авах сэтгэхүй арай өөр өдөг. Гэхдээ миний бодлоор бол хүн нэг л амьдрын штэ. Та үнэхээр өөрийгөө хайрлж байгаа бол та өөртөө үнэхээр ихтэлтэй байгаа байвал одоо юу гэдэг өөртөө сэтгэл дундуур байгаа баг жиргэж гисэн одоо юу гэдэг жижигэн зүйл байсан ч гэсэн нэг өөрчлөмөр байвал хамаагүй та өөртөө ихтэлтэй байх хэвээр. Яагаад гэвэл энэ бол таны амьдрал. Та юугаа өөрчлөмөр байна? Энэ бол таны хүсэл зориг. Тийм учраас одоо юу гэдэг ямар нэгэн зүйлээс бити хамааралтай байгаарэ, өөрийнхөөрөө байгаарэ, өөрийнхөө гоо үзэсгэлэн өөрөө л хайрлаарэ гэж хэлмээр байна.